hello and welcome friends Jarvis को जारविस का जो कोड मैंने आपको बताया था उसी में आगे प्रोसीड करते हुए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का कोड है जो पाइथन पे मैंने बनाया है और ये कोड इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ देखिए इतना आपको सेट करना है अब इसको चलाएं चला करके हम देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे कैसे काम करेगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सेंडर तो आपको कमांड देने के लिए ओपन सेंडर ही बोलना होगा तो चलिए इसको करंट फाइल पे लेना है यहां से आप करंट फाइल पे इसको लीजिएगा और रन करवा दीजिए और फिर बोलना है ओपन सेंडर तो चलिए स्टार्ट करते हैं open sender tell me your message my name is Sachin Tendulkar tell me the time in hour 16 time in minutes forty one sixty four second का वेट करना है हमें तो वन सिक्सटी फोर सेकेंड के बाद ये मैसेज ऑटोमेटिक उस नंबर पे सेंड हो जाएगा जो नंबर मैंने दिया है अब वो नंबर मैंने कहाँ पे दिया है उसको देखने के लिए आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे ऊपर जा करके देख सकते हैं ऊपर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा नंबर ये देखिए ये वो नंबर है लेकिन ये नंबर मैंने ब्लर कर दिया है आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं ठीक है और तब तक मैं आपको कोड बता देता हूँ यहाँ पे देखिए एलिफ लगाया है मैंने और यहाँ पे लिखा है ओपन सेंडर ओपन सेंडर वो कमांड है जिसको आप बोलेंगे और फिर यहाँ पर अपना मैसेज बोलेंगे और कमांड को लेने के बाद आपको आवर्स में टाइमिंग बोलनी है फिर आपको मिनट्स में टाइमिंग बोलनी है यहाँ पे मिनट्स में है ठीक है और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वो नंबर आपको डालना है जो मैंने बताया था फिर मिनट्स और आवर्स जो भी आपको करना है यहाँ पे देना है और कितने टाइम देना है वो यहाँ पे लूप के अंदर सेट करेंगे ठीक है तो ये भी ध्यान रखनी है आपको बात और बाकी ये सारे फंक्शंस वगैरह लगा दिए गए हैं और फिर ये मैसेज सेंड हो जाएगा ठीक है बड़ा नौटंकी है नहीं नहीं रहने दो कौन आन करेगा पता चलो बुला गया थर्टी <coughs> नाइन हो गया अब 40 सेकंड में यह टास्क आरंभ हो जाएगा शुरू हो जाएगा आप देख सकते हैं ये देखिए ऑटोमेटिक व्हाट्सएप आ गया यहाँ पे और ये मैसेज जो है चैटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और जिस भी नंबर पे जाएगा लगातार जो है मैसेजेस सेंड होंगे अपने आप ये देखिए यहाँ पर लगातार ये मैसेजेस सेंड होने लगे हैं और ये हंड्रेड टाइम मैसेज सेंड होगा जैसे मैंने बोला था my name is Sachin Tendulkar तो यही मैसेज लगातार सेंड हो रहा है और इसमें ऐसा भी आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल को जो है हैंग करा हैंग तक करा देगा ये ठीक है क्योंकि लगातार 500 मैसेजेस आप भेजोगे तो वो उसको रोक करके पॉज करके देखने की कोशिश करेगा और इसी के चलते उसका मोबाइल भी हैंग हो जाएगा तो देख सकते हैं लगातार मैसेजेस सेंड हो रहे हैं और ये 100 मैसेज सेंड करके फिर ये रुकेगा okay sir your message will send तो देखा आपने इस तरीके से आप कर सकते हैं आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो मज़ा बहुत आया होगा आपको और ये कोड पूरा का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप सीधा सीधा ये कोड पेस्ट कर सकते हैं और पूरा कोड दे दूंगा आपको और वहां से आप डिस्क्रिप्शन से ये उठा लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ये कोड आई होप कि अच्छा लगेगा लगा होगा thank you for watching this video